Gaur ikama kaleak hartuko ditu, e, beste hezkuntza sistema bat aldarrikatzeko gure neurira egongo dena, e, pues, gobernatarienak ez digulako balio. Eta, bueno, naiz eta ikamaren helburua Euskal Eskolarritara eta buru jabea den, aurten hartu dituguela baldarri. Lehenengoa bada, bueno, ba, hezkuntza feminista izatea. Hau da, sexu eta genero rolekin apurtzea behingoz, eta benetan hezkuntza feminista integrala izatea. Eh, hor e, artean egon daiteke ba, espazioen birformulazioa. Baita ere, ezkuntza inklusibo bat aldarrikatzen dugu, zeinetan ez diren egongo berizketarik bai arrazarekiko, seksuarekiko, erlijioarekiko, klase sozialekiko eta beste ezagarri batzuekiko. Ezkuntza publiko eta laikoa aldarrikatzen dugu, eta doakoa eta eskuragarria izatea, familia asko ezin baitituzte e, ikasketak ordain du. Baita ere, ezkuntza euskaldun bat aldarrikatzen dugu, zeinetan hizkuntza eta e, herri nortasuna ardatzi izango dugu eta Euskal Herria osan euskaraz ikasteko eskubidea egongo den. Hau da, zonifikazio legearekin amaitu. Noski minimo bat eskatzen dugu ta irakasleen maila duina izatea, euskara mailon bat izatea, eta eh, oso garrantzitsua iruditzen zaigu e, ikasleak euskalduntzea edo ilusio bat zabaltzea, gero haientzat ez izateko bakarri e, eh, ikasgai bat gehiago bezala euskara baizik eta kalera ateratzea, euskaraz mintzatzea eta ba, euskaren egoeraz e, jabetzea, honekiko kontzientzia izatea eta bar. Azken aldarria bada hezkuntza ekologista, hau da, e, benetan e, kontsumoaren sistema honekin e, apurtzea eta pos bizi eredu bizigarrietan ikasleok ezitzea, e, bueno, ba, elikadura buru jabetzarekin eta beste olako gauzabekin. Eta, ba, bueno, eh, ezkuntza ikasle egoteko, ba, bezan behar dugu, ea eh, ez digula balio, eta gaur egungo sistemak, e, bueno, e, ez da ere, lomte, lonloe, ez digute balio. Eta noski ere, ba, beti bezala e, aldatu behar da hezkuntza sistemaren pedagogia. Hau da, hezkuntza sistemaren pedagogiak hartzen gaitu ikasle guztiak berdin bezala, ba ez hartu behar gaitu ikasle bakoitzari behar ditugun beharren arabera eta horregatik gaur mobilizatu gara eta bueno, dei egiten dugu ba horrengoetan ere mobilizatzera. Arrazoia gurea delako lortuko dugu.